国韩国谁多少一堆奖？今天给自己那个的，跟大家说，我刚才在看他们浴衣的时候，发现他们这里还有附袜子，然后呢，还有这个小袋子是给你去泡温泉的时候可以带着，它里面有附毛巾。我现在换完浴衣了，然后他们附了这个袜子，非常的好穿，很舒服。我们刚才出去看点灯的时候，餐厅的已经帮我们 set 了这一桌，那应该等到我们正式吃饭的时间的时候。 那餐厅的人会来这里送菜，那他们呢有附上今天的菜单。那今天有前菜，还有汤，还有卡鲁巴酒、茶碗蒸，还有熊本的巴萨西跟三女鱼的西欧亚키。这个呢是这里最有名的。其实本来应该在楼下吃有那围炉，但是因为现在疫情的关系，都改成在房间里面吃。那还有熊本的牛，感觉很好吃。还有炸虾、味增汤、饭、渍物跟甜点。すごいね、結構あるね。 好棒哦，开始料理了。嗯。结果我那会儿一饱，可能时间到了，服务员来送餐了。嗨。大家好。大家好。他的前菜呢，装盘装的很漂亮，总共有六样东西。那我来吃看它的前菜。我没有很喜欢吃腌制物，所以前菜我比较腻 g o 一点点。我其实讲前菜，基本的腻，got 的。つ物が腻がった。 なんで俺とルーちゃんこんなに食が一緒なのか怖いぐらい本当に <laughs> うま嗯全ての食が一緒だよ马ー刺身我跟文丹来熊本之后呢，变得非常的喜欢吃马刺身，那很好吃，うん好吃哦。うん超好吃熊本に来てね馬刺しって美味しいんだなって改めて思った本当私熊本に来る前に食べたことなくて 食べる機会ないよね。確かに、東京なかった。うん。うまい。ナノスオスイモノジョズ嗯，很多温泉旅馆汤都是像这样子，清清淡淡的。还有放木耳，还蛮健康取向。然后接下来呢是茶碗蒸。这种地方的茶碗蒸呢都非常好吃，给大家看一下茶碗蒸里面有什么，上面有金针菇，好吃吗？不行。 さっきのランプ綺麗だったねね本当あれだけで黒川温泉来る価値はあると思ううんもっと幻想的別の世界にいるみたいな感じなんか見てて私ちょっと感動しちゃった泣きそうだったよあれ本当みんな黒川温泉来て見てほしい、三女鱼的塩焼き，这个是这里最有名的。然后呢是熊本的味彩牛，还有肥厚的刺鸡。那它这个呢是做烧肉的。哇哇！ 感觉超好吃的しゃぶしゃぶ系かなと思ったんだけどうんうんいやでも焼肉もいいね焼肉いいねねうん美味しいうん。美味しい塩加減といい中のプリプリさお魚料理 <laughs> めちゃくちゃ美味しいですじゃあ牛肉いきたいと思いますわー你们听这个滋滋声放到酱油里面这个好吃哦 <laughs> 两红多谢，还交微信呢，哪里就买。那接下来最后呢是白饭，还有天妇罗，还有红味噌汤跟渍物，真的是送白饭呢。我跟文大哥一直想说送白饭要怎么吃，还好还是有搭配天妇罗可以一起吃。我好福。其实就白的，因为我们要先。最后一个呢是甜点，好吃，好吃哦， <laughs> 啊那的好吃，豆多可爱的。 好，那我们两个现在已经吃完晚餐，那准备一下之后呢，我们就想要洗澡睡觉。在洗澡睡觉之前呢，就来跟大家讲一下我们两个这次在黑川温泉的心得。とりあえず、りは良かった。川のね、流れる音とか、風が吹いた時に体が揺れるのが可愛かった。我觉得那个灯啊，真的是黑川温泉最值得看的一个点。其他的话，目前还好看，明天好不好玩？ <laughs> いろいろね、美味そうなものいっぱいあってね。嗯，明天再去吃。プフプフ <laughs> プフ。 <laughs> 其实泡芙的日文是 s u g a r e 有一次我要跟文章讲泡芙的时候，突然想不起来那个日文。那因为很多日文都是英文翻成日文，所以我想说那泡芙的英文就是 p u f f 嘛 p o o f 然后我就说 p o o f 然后对这对文章笑。嗯，好，那就期待我们两个明天去逛温泉街。我们两个现在要去泡澡睡觉，大家再见，拜拜，明天见，拜拜，晚安，大家。 家早安，现在是早上八点半。那早上八点半呢，我们也是在房间里面吃。他们送来了一个这样子的篮子，里面有便当、跟咖啡，还有蛋之类的。他说早餐我们是要自己 setting，那他给我们一张 setting 的纸。我你豆吧。哇，我哥，我边豆包应该有几呢？几呢？酱油。汁用的那然后这是味噌汤，然后这一个篮子呢是蛋。 他们说这个蛋是用来吃塔马古卡克锅饭。都讲阿妈的 T K G 塔贝的奶酪。哈哈， <laughs> 我都一生难得呢。然后呢，这个是腐饭。辅饭。辅饭。然后这里有餐具，有 o 玻璃汤匙跟筷子，还有咖啡用的糖跟奶精，小菜鲑鱼，还有熊本名物的卡拉西连狗。 还有渍物，然后肉跟玉子烧，还有一点关东煮。Dagi mas，Dagi mas，口语阿啥么样呢？我们现在已经 check out 了，早上的空气好舒服哦。因为现在天气很冷，我就一直很冷的样子。然后文当他就买了奶茶给我喝，谢谢你。我想讲他们做的。文当买给我的奶茶。有点面子。嗯，面子。a r 暖いだなそんな。 頭る。マジ。谢谢你。好。好喝。帮忙。大丈夫。这里有个盐汤，专门给你泡脸的，就是把脸放在上面蒸，他说会变漂亮。哦，だか綺麗になった。ルちゃも綺麗なの。あもともと綺麗だよ。もっと近づけないと。暖かい。 那我是。那我们现在来吃这一家大家都说必吃的泡芙，它这个皮呢是盐焗做的。这个盐焗泡芙呢，一个是两百五十日元，然后不止卖泡芙，还有卖蛋糕跟蒙布朗，还有布丁都有卖，种类还算蛮丰富的，很适合买这张土产。我们买到泡芙了。塩かどんな感じな嗯，しい。なんかちょっとめちゃめちゃサクサク、なんかふわふわの。嗯。 とねちょっとアーモンドがあって、うん、噛むたびにアーモンドがめちゃめちゃ広がるヤードパパに勝ってる全然勝ってる、 <laughs> 美味しくない外面甜甜的甘いね外面ここでしか食べられない味だよ川 <laughs> 温泉推荐你们要买这个好吃大家你们看这里面的卡士达馅这么满いやなんか思った以上に美味しかったね真的很好吃哎

夫妇圆满，家内安全，延命长寿，摒气平欲，还有防外遇跟学业成就。都一改吉吗？你该你该在意。延命长久。哈哈，那じゃ私も延命那这里的签呢是要投一百日元进去，可以自己选。下一吉。嗯？下一吉。哪个？本当だ、すげ 诶，嬉しいんだけど。良かったじゃん。これ持って帰りな。持って帰る。然后这一家铜锣烧也很有名。它这个铜锣烧很酷的是，里面除了红豆之外，还包了一个大福在里面。但是我们闻到真的有点饱，所以我们就不吃了。跟大家说，我们发现黑川温泉的附近有一个非常有趣、感觉值得来的地方，叫做夫妇瀑布。 这个离黑川温泉开车差不多只要三分钟四分钟的距離。え面白いこれ。これなんかいろいろ写真撮れるんだ。ねえ、写真撮りたい。俺撮るしチャなし。カップル。ずっと一緒。俺ルッチャンと俺らしない？うん私たちね。可以拿这里的板子把相机架在这里拍照。好啦。写真撮ろう。えこれ可愛いね。ねえ、なんか愛し合ってる感じがするね。ねえ。写真撮ろう。 都是大家的爱心会嘛？あそこの奥の滝とあっちの奥の滝がこうここでね合流してるの。それで名奥滝って言われてるんだって。诶，我们现在准备要开车回家，然后看沿途的路上有什么感觉还不错的地方，就可以下车去看看。我们两个今天要来吃我们一直很想吃的红兰亭，一直很想吃，每次都排很多人都没吃过，今天终于要来吃了。给大家看整个店里的气氛。 我这次点的就是一个醋排骨定时，文档点是叉烧炒饭，然后我们两个另外点了春卷跟双点心。双点心的话是有鲜虾烧麦，又有菜肉蒸饺。这春卷看起来料好多。哦，好吃。好吃。香菇都快快开掉了。健康寿蛋，还有，大马铃薯快掉了。然后是我的定时，啊，看起来好好吃哦，还有豆腐跟汤，好吃哦。 那我们两个现在吃完，准备要回家了，跟大家分享这次整个黑川温泉的感想。我觉得整个黑川温泉的看点呢，还有就是那个晚上的点灯，那个温泉街没有我想象的这么繁荣，所以我就觉得还好。可是那个晚上的点灯真的是，我跟文章看到瞬间就觉得。 很感动，有点想哭的感觉，觉得它是可以牵动你的情绪的，所以是还蛮推荐。如果大家之后要来黑川温泉的话，可以去看那个点灯，这样。但是好想订到房间里面就有温泉的房间，真的非常的舒服。尤其是一天很累了之后，再泡个温泉，就觉得整个人都很放松。車がもっいてからは二時間かかりますので、そこはちょっと注意した方がいい。レンタカー借りていくか、観光のバスがあると思うので、それ利用して行ったらいいかな。 だければ運転できる人2人いたら楽かなと思います谢谢文丹の帮我開车 <laughs> 楽しかったありがとう楽しかったぜひ皆さんも行ってみてくださいバイバイ